Кешел ордада тұңғыш президент елбасы қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы нұрсұлтан назарбаевтың төрағалығымен бірліктің татулық пен келісімнің 30 жылы тақырыбындағы қазақстан халқы ассамблеясының 29 сессиясы өтті жиынға мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев қатысты баспасылының 29 сәуірдегі санында қазковид ин вакцинасының клиникалық зерттеу бойынша бірінші екінші және үшінші фазасының аралғы есебі жайында айтылды. Елімізде тұрғын үйді басқарудың 2006 жеті жаңа нысаны құрылды. Олардың басым бөлігі Нұрсұлтан мен Алматы қалаларында орналасқан. Басқарудың жаңа нысанына көшуде Батыс Қазақстан, Жамбыл және Қызылорда облыстары енжарлық танытып отыр. Сарапшылардың пікіріне құлақ тұрып кеңінен білігіңіз келсе, газет тілшісі Фархат Қайратұлының тұрғындардан белсенділік талап етіледі мақаласына зер салыңыз ұбт елімізде 2004 жылы енгізілді содан бері тестілеудің жыры бітпей келеді бұрындары кірген шыққанның басым бөлігі үміт пен үрейдің жетегінде жүретін ал компьютермен тестілеудің түлектерге ұнағанына қарағанда ұбт баға бағы биыл жанғандай әлде бабы келіскені де осы жылға дөп келді ме екен бұл туралы газет тілшісі айдана шотбайқызының ұбт-ның бағы мен бабы мақаласынан оқи аласыздар ән әлемнің жара жұлдызына айналған димаш құдайбергеннің орындауындағы қазақ әндері шетелдік тыңдармандар үшін ұлы дала музыкасының антологиясы іспетті әлем жұртшылығының қошеметіне бөленіп жүрген өнер иесі туралы газет тілшісі бір бүркітбай баяндап берді Жаңалықтар мен сусында ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын біліңіз келсе егемен қазақстан газетінің 29 сәуірдегі санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер